Danke Mama für alles was du mir gabst Alhamdulillah, bin befreit von der Last Ziel ist klar, mache nicht was jeder macht Oh kein Gefahr, denn alles ist durchgedacht Im Spiegel seh ich mein Feind, doch war immer dafür bereit Ja bra, ich sah die Eins, wer Interesse hatte, schaff sich Zeit Aus Raqqa, Marhaba, bekannt zu Ich weiß selber nicht, wer ich bin, damit du's weißt Eins ist sicher, mein Ziel ist normal Alles was ich tu, ist für dich nur Illusion Druck auf Gaspedal, ja bleib auf meine Mission La la, in allem Adios صغيرة فيان كوميك فليك زوج ليلة والله دي وديك دخان اسيز بياف خويا نسويت دخ اسفيدم بابسا عندي لعندي هو meine Fantasie Oh Garantie, du benehme die Industrie Ein bisschen Sympathie, Bruder das ist der Key Erklär's tausendmal, doch am Ich weiß selber nicht, wer ich bin, damit du's weißt Eins ist sicher, mein Ziel ist normal Alles was ich tu, ist für dich nur Illusion Druck auf Gaspedal, ja bleib auf meine Mission La la, in alle Mania